das optische ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich finde dieses Colorway auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wie gesagt, ein zweigeteilter Schuh. Wir haben hier orange und auf der Innenseite so ein Neon-Gelb-Grün, würde ich sagen. Aber auch die Chromsohle es sorgt auf jeden Fall für Aufsehen. Insgesamt ein sehr, sehr auffälliger Fußballschuh. Die Form an sich ist natürlich auch nochmal Geschmackssache, aber ihr habt gehört, von der Performance bin ich sehr überzeugt. Optisch gibt es von mir 7 von 10 Punkten. Der Future beispielsweise hat 8 von 10 Punkten bekommen. Gerne jetzt mal einen Kommentar da lassen mit eurer Meinung. Wie viele Punkte gibt denn ihr optisch dem Puma One? Ist auf jeden Fall immer Geschmackssache, aber was die Performance angeht, habt ihr es gehört. Ich bin ein großer Fan vom Puma One 20.1. Auch in Sachen Ballkontrolle und Touch erzielt der Puma One ein gutes Ergebnis. Wir haben hier auf der Innenseite das K-Letter, auf der Außenseite Kinetic Stitch. Das heißt, man hat gleichzeitig Stabilität, als auch einen sehr, sehr soften Touch. Man kann den Ball auf jeden Fall gut führen. Man braucht ein bisschen Einlaufphase, was das Obermaterial angeht, obwohl es schon aus der Box sehr, sehr weich ist. Man kann eigentlich hier auf jeden Fall nicht meckern. Es gibt auch Fußballschuhe auf dem Markt, die nochmal ein direkteres Ballgefühl haben. Aber von mir gibt es hier auf jeden Fall 8 von 10 Punkten, was ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis ist, da das Scale da auf jeden Fall einen guten direkten Touch zulässt. Never come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me Many people waiting on me in the lobby, time to board the bus and get it in Hundred thousand dollar conversation with investors telling me they want it in Now some women from around the way always call me when they in a jam Used to give them all the time of day, now they scrolling through my Instagram Wishing that they did accommodate I ain't even feel the need a grin. Never been the type to hold a grudge. I don't even love them, they ain't getting in. Why are we talking? tell me something that I don't know. Tired of bullshit. people seem to have a boatload. Don't you see I got the fam here? These are people that been rocking with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin'. Really, probably poppin', really, you was poppin' then. No, sir, that ain't poppin' with me, rather Der Puma One zählt für mich tatsächlich zu den meist unterschätzten Fußballschuhen auf dem Markt. Ich finde, dass dieser Schuh vor allem im Bereich Komfort und Passform eine sehr, sehr gute Figur macht und hier tatsächlich von mir die volle Punktzahl bekommt. Ich habe mit meinen mittleren äh, Füßen bisher, glaube ich, das dritte Colorway von Puma One gespielt und in keinem dieser Colorways hatte ich bisher Probleme oder hat eine Einlaufphase gebraucht. Man fühlt sich direkt sehr, sehr wohl im Schuh. Allgemein ist dieser Fußballschuh auch für mehrere Fußtypen geeignet. Auch für schmale und leicht breite Füße ist dieser Schuh auf jeden Fall eine optimale Alternative. Man fühlt sich sehr, sehr sicher im Schuh, sitzt sehr gut drin Insgesamt ist der Schuh sehr, sehr elastisch. Das heißt, man hat auf jeden Fall Platz im Schuh und der Schuh passt sich dann auch nochmal an. An der Innenzeit, das Känguru-Leder braucht natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber insgesamt muss man sagen, man fühlt sich sehr, sehr sicher am Schuh und hat wirklich einen hervorragenden Komfort.